このまま食べたらダメそ 아, 너무 매워 너무 매워 大丈夫大丈夫 기히 머리는 쓰시고 개미 빠진 거 들어가 죄송합니다 다음 아버지 뭐 하시노 말해라 아버지 뭐 하시노 장인사입니다 장인사? 그래 이놈아 근데 니는 공부를 이끌어지려 하 으이? 니 기억 안 나나? 누가 아버지 맨날 너 때문에 은거 은거 매운 거 몬스터 여러분 안녕히 계세요 몬스터 <laughs> 여러분 <laughs> 아니요面白いじゃあ今中心みたい私一つ도전했는데요토픽受けました 어, 네. 네, 네, 어. 오늘 이제 우리가 또 먹방을 찍기로 했는데 응. 제가 봤을 때 코리코가 한국군 있기 때 가와타 포인트가 히토츠 알아 에? 든든해졌어요? 네 <laughs> 아니, 아니, 아니, 그 코리코가 카라이몬으 너무 잘 먹게 됐어요 あーでもそうかも最初だって私あの唐辛子をさパリってやってわーって言ってたのに最近私マーラーの最高レベル食べれるから、うん私が外国人だからチャギの韓国人のお友達から「繰越し辛いもの大丈夫?」って100%聞かれるじゃん。 <laughs> いやいやいや私大丈夫ですけどって思うぐらい。おお。 ほら、見た目がやばいじゃん。みーちゃん、ここにドクロがある。4 4ラデワン何かのワンってことね。4ラデワン、日本語보내면엠마다아엠마다요에아노지옥에있는人다완전핵불닭볶음면있지어몇초가몇초가라몇초가라몇초카라사를효견스러누가스코빌이라고했어요핵불닭볶음면이만이야만염라대왕라면128만128만7천오 <laughs> 同じやん。ちょっと大丈夫な気がする。あや、진짜그렇고매우면어あ私なんか目標はすごい塩なおはは、ははみたいな。じゃ全部入れます。オッケー。오그와이네이냄비면과스프를넣고4분30초간또그려주세요어떨까근데스프도같이넣는데요 物やん <laughs> なんかこれ悪いものみたいじゃないえあと糖分が必要フレークああ火薬うわ出てるんだじゃあ入れますスプートだスプートえー、まあ超赤そうスープブット入れたら死ぬんじゃないいやいやめっちゃ赤いやんめちゃくちゃ赤い入れます入れといてうわうわ手羽これ赤いや あちさもがジオギねジオギええー、フライドも一緒に入れるよあフレフレークレーク緊張したねああで色が辛そうじゃない表面に全部集まってるの雲みたい入れます入れますあ落ち着いてえ怖い怖くないでも今まだ匂いがめっちゃ辛いってわけじゃないよね약간좀매운ポッキ같은거아니지음 え私があるんで えこれ냄새してうん그리고 음. 진짜 이거 조심해서 먹어 도우강어 다음에 그리고 간맛 때 타베르 또가 시나쿠 때문에 이야 에 자기 자기 제기차기? 아 잠깐만요 하나님 기타 이마 아 수분이 넣대 하나님 기타 혼자니 예, 예, 예. 코코니 기타 이마 조심해 조금만 먹어 조금만 잘 먹겠습니다 ティッシュティッシュあにティッシュ <coughs> わあ期間が痛い痛い痛い通ったところが全部痛い8万8万頑張ったらいける気がするあちっちゃろうん強いスルーをマシュってのに感じだシャー入ってくるえー、このまま食べたらダメあどうめおどうめお。大丈夫大丈夫 早いんでこれマジで私さって食べるの好きなんだけどもうこれした瞬間の風がすごいなんかもう人生の思い出が全部見える小さい時おまっパーか公園に行ったなとか全部見えるマジでちょっと待って マニョチャカマニクッキーカップル最後のドヨンさんになるかもしれないんですけどもうふうっていう時にインスレが取るのあーあーあーあーもっちませよ絶対もお わ天使が来たんだ味がしないチョコウの味がないえ、これ食べられるところまで食べていい아니야그냥레뷰아지레뷰다하면되지もあ、無理じゃなくて一回食べてみたい。あ、그래그え、なに <laughs> これ花の案件とかじゃないのになんでこんな頑張るいやー、진짜한국사람다됐다그렇고그래도김치も合います겠다 아 진짜라고 그렇고 음 시원합니다 목카노 아. 유튜브 단체가 밑에 맨체 카라이라고 이야기 듣고 싶던데 아 너무 쓸 뭐 <laughs> 비트박스? <laughs> 대또 와 와 약도 약 개매운데? 어 진짜 나 오버하는 게 아니고 진짜로 아저씨 막 뭐 입술 야바이 뭐 음. 음. 면허 괜찮네 음. 음. 왜 거짓말 아 그래 그래다 이가 게렌스를 음, 음. 마에다 딸꾹질 딸꾹질 딸꾹질 꾹꾹 딸꾹질 딸꾹질 韓国の人って辛いもの好きじゃん。新宮から聞いてめっちゃびっくりしたのが、韓国人は特にまあ여자がストレスを抜きす면辛いものを食べて発散する。これこと지금한국에辛いもの많이食べますんで、うん、そんな感じする辛いもの 辛いもの食べてストスが発散しません韓国に来て初めて私もわーっていう時に辛いもの食べたいって思うようになった。で今までだったら生ビールかもっこしっぽとか甘いものた食べたいとかはそれでストレスとかはあったけど辛いもので疲れを取りたいって思ったのが韓国に来て初めてかも。これ私のレビューよりチャギンのタルクチューがめちゃくちゃ面白い。ウェイレ、いくらやめてこ。 배웠시다 네. 네. 이행시를 한번 하고 싶다는 생각인데요 염라로 한번 이행시를 염라? 염라 염라 키나노 소래? 키나노염 연산 보고 싶은 사람 오 저요 저요 저요 저요 라 란제리 입은 김경식 나옵니다 <laughs> 연화대왕 회사 사장님 안녕하세요 그리고라고 <laughs> 합니다 진짜 다 아팠어요 <laughs> 근데 제 남자친구는 죽었어요 <laughs> 하지만 저는 개인적으로 먹으면 먹을수록 잘 먹게 되었어요 아직도 70% 이상 있는데 못 먹겠네요 잘 먹었습니다 もしこれを見たフォロワーさんの中で「えー、いくりここれは桃ケチ?」っていうものがあったらぜひ、えー、テどうめロ <laughs> カルチョ受賞しよう登場はごしぽよなんでちちゃんねチャギはいつ止まるのそれチャギもうもっちますよ早くシャワーして <sighs> これこれから買ったうんめっちゃ辛い私韓国人として鼻の辛くないや